Hány órát alszol te, Móriczka? Hát amolyan kettő és három órát. A kevés hallás egészségtelen. Az összes órát nem merem átaludni. Thank <laughs> you.